duidelike klein patroon al begin sien. Ek hoop jy sien dit dat Handelinge 1 vers 1 tot 8 vers 3 in Jerusalem afspeel. Vanaf hoofstuk 8 uh, eh, vanaf vers 4 af tot so ongeveer by hoofstuk 11 vers 18 het ons veral verlede keer op die roete van Petrus buite Jerusalem geloop, ja ook Filippus, maar ons noem dit amper die Petrus siklus buiten Jerusalem in die omgeving van Samaria en eh, die omstreke. En vandag sluit ons 'n bietjie aan by wat ons noem die Antiochie siklus, daarvan af hoofstuk 11 vers 19 tot die einde van hoofstuk 15, oftewel die sendingwerk, die eerste sendingreis van die apostel Paulus wat in Handelinge 13 en 14 vir ons vertel word. Nou sommer net so eerste opmerking. Ons sluit aan by Paulus. En nou wil ek net so 'n oombliekie terugblaai na hierdie man met die naam Saulus, soos wat ons van hom lees die eerste keer in Handelinge 8 vers 1 en 2 wat bygestaan het wanneer ehm um, Stefanus gestenig vermoor word en dat dit Paulus se goedkeuring weggedraai het. En ons het gelees in Handelinge 8 vers 3 hy die kerk probeer uitroei Ja, baie mense probeer dit vandag nog doen. Hy het van huis tot huis gegaan, mans en vrouens laat uitsleep en hulle in die tronk laat gooi. Godsdienstvryheid het Paulus verbied en hy het gesorg dat Christene vervolg word. En dan sluit ons by hom aan in Handelinge 9 waar hy tot bekering kom, die baie beroemde verhaal van Paulus se bekering op die pad na Damaskus om Christene daar te gaan uithaal. Sy haat vir die kerk het geen perke nie. Sy woede, soos ons vandag nog sien van die kant van baie nie-gelowiges en ateïste en agnostici, raak um, selfs paranoïes. Hulle is gevul met soveel haat. Ek onthou ek het op 'n keer met 'n uh, eh, ateïs gesit en gesels wat so brutaal was dat ek nader aan hom gesê het: "Luister, Stefan is 'n regte mens. Ek is nie 'n um, ehm, 'n rekenaarskyfie met wie jy praat nie. Ek is 'n regte mens wat bloei as jy my sny, wat 'n pa is, wat kinders het en 'n kosbare vrou. So as ons mekaar nie as mense kan behandel nie, kan ek nie met jou praat nie. En ehm um, ek het gesien hoe baie keer ateïste met 'n vurige haat uh, losbrand. Dis by Paulus aanwesig, maar sy ywer is godsdienstig. Dit herinner my aan die aan die fariseërs eh, se geweldige ywer teen die Here Jesus toe hy op aarde was. En Paulus is nie 'n sondaar in sy eie oë nie. O alles en behalwe. Hy vertel vir ons jare later in sy eie Filippense brief hoofstuk 3 dat dat hy onberispelik was. Die Griekse woord wat hy gebruik daar beteken daar was nie 'n spikkeltjie van sonde in sy lewe nie. So het hy gedink. Hy was die perfekte godsdienstige hy het die fariseer van Lukas 18 in Jesus se gelykenis in die loef gesteek. Onthou jy daai ou wat daar staan en bid? En dan vertel hy vir die Here ek vas twee keer 'n week, ek gee 'n tiende van my hele inkomste en ek's nie soos hierdie tollenaarie langs my nie. Uh die model fariseer. Paulus sê ek was nog beter. As Jesus my gesien het toe hy op aarde was, dan sou hy gepraat het van Paulus en die tollenaar by wyse van Spreuke. So regverdig was hy seun uit die stam van Benjamin, vernoem na Saul. En uh Paulus is op die reis as fariseer want hy vertel dit was sy belangrikste kwalifikasie. Student van die leeu, een van die twee groot fariseerskole. Ek hoor hier kom 'n vliegtyg oor, verskoon maar as jy nou en dan dit hoor. Hulle begin weer al hoe meer vlieg hier oor ons huis. Maar hy was opgelei by een van die top fariseers by um, die opvolger van uh, Die leeu was Gamaliel of Gamaliel. Uh en Paulus kom uit hierdie befaamde Fariseërskool uit. En ek hoor in Handelinge 9 vers 1 soos 'n besetene uh is hy besig om die Christene met die dood te probeer dreig. Sampar as vir die duiwel in hom in gevaar het, wil Lukas sê dat hy amper met 'n sataniese poging besig is om die kerk van die Here te probeer breek. Hy het natuurlik eh, op daai stadium nie geweet wat was Jesus se beroemde woorde wat ons vandag nog ons geloof opbou in Matteus 16 op hierdie rots op hierdie belydenis U is die Christus sal ek my kerk my eklesia bou en hier is die poorte van Hades die doderyk sal dit uh, oorweldig of stil maak 2000 jaar probeer mense die kerk stil kry stil slaan stil vervolg stil met liberale goeters besoedel en tot vandag toe hou Christus sy kerk in stand. Diegene wat bely u is die Here. Goed. En dan verskyn Jesus aan hom uit die bloute, die stem uit die hemel. Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Handelinge 9 vers 4. En dan vra hy: "Wie is u, Here?" "Ek is Jesus. Dit is vir my wat jy vervolg." En in een oomblik val Paulus se hele wêreld in duie. Sy perfek ge um, beskryfde wêreld, beplande wêreld. Sy perfekte loopbaan is daarmee heen. Superfariseer. Dis verby. En die res van sy lewe gebruik Paulus as te ware dink ek hierdie punt om sy teologie te beskryf. Ek is saam met Christus gekruisig, sê hy vir die Galasiërs in hoofstuk 2 van die Galasiërbrief. Iemand wat in Christus is, is 'n nuwe mens, sê hy in 2 Korintiërs 5 en weer in Galasiërs hoofstuk 6. Ehm um, ek is saam in Christus se dood ingedoop, sê hy vir die Romeine in Romeine 6. Want Paulus verstaan geloof as 'n totaal nuwe opstaan uit die dood. Dis een mens wat sterwe en 'n nuwe mens wat opstaan. Daar is geen kontinuïteit nie. Dit die ou mens wie Paulus was sterf daar op die pad van Damaskus en 'n nuwe Paulus staan op. Daarom is geloof vir Paulus nooit 'n paar kosmetiese veranderinge aan jou leefstyl nie. En dis so die groot uitdaging waarmee ons vandag sit in die kerk. Dat vir baie gelowiges is, is geloof nou maar net om in Jesus te glo sodat ek ewige lewe kan hê. Ek doen 'n transaksie. Ek gee my hart vir hom en hy gee vir my ewige lewe. En vir die res is dit besigheid soos normaal. Dis vir my interessant dat die term wat gelowiges die meeste gebruik om na Jesus te verwys, is die term verlosser. Is interessant dat die Nuwe Testament die term wat die Nuwe Testament die meeste gebruik is die term Here. Dis een ding om te sê Jesus is jou verlosser. Maar dit kom vyfvoudig meer in die Nuwe Testament voor. Christus die Here. O, hy is ons verlosser. Maar hy is die Here van my lewe. Hy is die een wat ek volg met my lewe. Verlosser, hy gee ewige lewe. Moet my nie verkeerd verstaan nie maar as die verlosser is hy eerstens die Here van my lewe, die hoof van my lewe, die regerder van my lewe, die een voor wie ek moet my lewe buig en wie ek van nou af volg. Die een in Markus 8 wie se kruis ek dra. Jy ken dit, né, daar by vers 34 en verder. En dan as Paulus sy oë oopmaak, is hy blind, simbolies. Ehm um, vir 3 dae nog simbolies. Geweldig. 3 dae blindheid soos Jesus 3 dae in die graf was, kon hy niks eet nie. En dan moet Ananias vir Paulus gaan ehm um, gaan uh, bid en hom doop. Ananias is bang want die storie loop Paulus is bloeddorstig en hy wil mense skade aan doen. En dan sê die Here vers 15 vir Ananias van Handelinge 9: Gaan haal hom. Ek het hom uitgekies as my werktuig onder die nasies om my naam uit te dra onder die nie Jode Skus, ek hou nie van die woord heiden nie. Ek gebruik dit nooit. Dit klink vir my soos 'n vloekwoord. Om te sê iemand is 'n heiden. Die Nuwe Testament bedoel die nie Jode, die ander nasies buite Israel. Ehm um, ek sal vir hom wys hoeveel hy vir my naam moet ly. Inderdaad. Wens ons het tyd gehad, maar ons is sien nou besig met Paulus se teologie nie, maar in Paulus se teologie word hierdie die kern. In Petrus se teologie word hierdie die kern dat 'n Christen dra per implikasie die lyding van Jesus. Ehm um, 2 Korintiërs 4 ons dra die dood van Jesus met ons saam, skryf Paulus. Goed. En dan eh, as Ananias ehm uh, met hom praat, val daar iets so skille vers 18 van sy oë af. Hy is gedoop, hy het geëet, hy het sy krag herwin en toe gaan studeer Paulus mos teologie. Toe sê hy ek wil eendag iets vir die Here doen. En uh, toe dink hy wat, toe gaan sien hy die plaaslike dominee toe sê jy kan dalk 'n sendeling of 'n jeugwerker word of jy kan gaan studeer. En toe uh, maar eers moet jy katkiseer, dis 12 jaar katkisasie sodat jy um, nooit die Bybel lees nie want ek is deur katkisasie sonder om ooit die Bybel behoorlik te leer lees, maar dis 'n ander storie. 12 jaar katkisasie is iets vir die Here wil doen. 6 jaar teologie swat en as jy nog bietjie meer wil weet, nog 4 jaar vir 'n doktorsgraad of 5 jaar na so 25 jaar dan kan jy dalk iets vir die Here doen. Wel dis hoe ek groot geword het. Ek het groot geword as eintlik net sekere mense wat voltyds vir die Here werk. Ons ander is so deeltyds na ure, ons werk skofte of so iets, ek weet nie. Maar Paulus is onmiddellik. Hy land as 'n disipel. Ek wens ek het dit verstaan. Ek wens ek het dit geweet. Ek wens ek het dit vir mense geleer toe ek 'n jong dominee was. Want ek onthou hoeveel mense sê vir my, ja, ons moet onthou geloof mense is maar soos nie vlak water, dan moet ek hulle so al geleidelik dieper lei. Paulus sê nou ons sins jy's van die begin af swem jy aan die swem. Jy's in die diep kant. Skaars het hy tot geloof gekom of hy is besig om te preek dat Jesus die seun van God is vers 20. Hy het nie eers 6 jaar teologie gaan swaat en 12 jaar katekisasie nie. Hy het nie eers um, een of ander evangelisasie kursus of 10 agter die blad nie. Hy preek Jesus is die Christus. Almal se monde hang oop. <laughs> en hy het al hoe kragtiger begin preek vers 22 van Handelinge 9. En toe besluit die ouens hy moet doodgemaak word en toe moet hy vlug. En nou hoor ons hoe hy daar daar in die omgewing van uh Petra en daai areas waar hy waarskynlik is ook um ehm, baie nou is dan moet hy vlug vir sy lewe. En dan gaan hy Jerusalem toe, vers 26 van Handelinge 9. En daar ontmoet hy die apostels. Hulle is eers bietjie versigtig. Barnabas ontferm hom oor hom. Onthou jy Bar Barnabas Handelinge 4 vers 36. Josef sy naam, maar die bynaam gekry Barnabas, seun van bemoediging. En hy doen dit presies. Hy ontferm hom oor Paulus. Want allemaal wil, sê Paulus is een spioen. Hij werkt voor die oppositie, hij wil ons infiltreren en doodmaak. Want Paulus oordel saam met rondgegaan, vers 28. En openlijk in die naam van die Heere Jezus gepreek. En toen wil hy ons om weer doodmaak, en toen moet hy vlug. Um, Paulus is onmiddellik aan diens. Ek onthou die story van een van my Amerikaanse vrienden en helde, Irwin McManus, wat ook vertel het, hy dramatisch tot bekering gekom het geen christelike agtergrond gehad nie. En binne so 2 dae na sy dramatiese bekering, so Paulus bekering, ehm um, kom sê iemand vir hom wil hy daar ergens by een van die tronke in Los Angeles gaan help met sendingwerk. En Irwin vra as hierdie jong Christen, is dit wat Christene doen? Ja, sê hulle. Hy sê dan sy kind. Maar hy ken nie die Bybel nie en hy hoor die ou langs hom, die Christen langs hom, vertel vir het, een van die ouens met wie hy sit en gesels daar in die tronk, "As the Bible says," en hy haal 'n Bybelboek aan. <laughs> En Irwin vertel humoristies, hy het eintlik net drie Bybelboeke geken. Friends, Romans en Countrymen. Hy het gedog is drie uh, eh, eh, Bybelboeke. En hy vat toe 'n kans, hy sê as Romans sê. Hy sê I think so en daar kom hy uit tot bekering. En toe kom Irwin agter 'n Christen is van dag 1 af in diens. Jy word nie 'n sendeling nie, jy is per implikasie 'n sendeling. Jy word nie 'n dominee nie, jy's per implikasie 'n dominee. Dis ons wat daai titels gemaak het. Dis ons wat hierdie spesiale roepings het. Alle Christene, alle Christene het een roeping: volg my. Of jy werk vol, werkloos, jonk, oud, swart, wit, dominee, onbedoomnie, pastoor, onbepastoord is, jy is geroep om Jesus te volg voltyds. Jy kom as 'n as 'n disipel. Jy word nie een en nie. O, jy leer dit beter doen. Maar jy volg Jesus voltyds. Ek het, sê mos altyd, jy werk nie vir die Here nie. Ek het al vertel by 'n ander Bybelskool uh by Lynnwood Drift dat uh, toe ek nog vir die eerstejaarsklasse gee daar by Tikkies, het ek altyd vir hulle vra, "Kom kom swat julle teologie." As hulle nie hulle wil nou voltyds vir die Here werk, dan sê ek, "Né, nee, voltyds." Nou wat is kof dit julle tot nou toe gewerk? En as dominees vir my sê hulle werk vir die Here, dan sê ek, "Kan ek julle gou afdank?" Want niemand werk vir die Here nie. Jy leef vir die Here. God het nie nodig dat ons vir hom werk nie. Hy het nie dienskontrakte en wat alles nie. Jesus het vir ons gewerk. Nou vra hy leef vir my. Paulus leef vir die Here. Paulus se teologie ontstaan in sy bekering wat hy weet 'n Christen is vandag 1 af aan diens. Jy word nie meer betrokke nie. Jy het nie diensure nie jy lewe vir Christus vandag een af. Jy saam met hom gekruisig. Toe jy daar gesterf het, toe jy in Jesus vasgeloop het, was dit 'n kop aan kop botsing. 'n Noodlottige ene. Jy's dood, jy het gesterf. Jy's saam met Christus gekruisig. Daarom is Paulus se teologie die volgende: dat alles wat met Jesus by die kruis gebeur het, met jou gebeur het. Jy's saam met hom gekruisig, saam met hom dood, saam met hom begrawe, saam met hom opgewek Filippense 3 in 'n nuwe lewe en met hemelse burgerskap. So dis jou identiteit. Die identiteit van 'n Christenmens is die van 'n gekruisigde. Jy is dood. Jy het gesterf. Jy leef nie meer nie. Dis Christus wat in jou lewe. Jy kan niks meer verloor nie. Jy het mos nou klaar jou lewe verloor. Jy het nou die lewe van Christus. En nou is jy sy ambassadeur en sy getuie. En nou blaai ons aan na die die siklus van Antiochie. Jy sal dit onthou. Ons het mekaar gesê as die Petrus verhaal afhandel, die van Handelinge 11 vers 19 af, sluit ons nou aan by die gemeente aan Antiochie in Sirië. Die Christene vlug na Stefanus se steniging. Paulus kom intussen tot bekering. Petrus begin buite Jerusalem sendingwerk doen. En 'n tweede groot gemeente lees ek in Handelinge 11 vanaf vers 19. Ehm um, die ouens versprei oor baie plekke. Maar ehm um, hulle het vers 20. Tjoe, kom 'n groot vliegtyd hoor. Dit laat hy gooi oortrek, sy vir 'n groot 747s. As hy Onder die vlugtelinge was daar sekere mense, ek lees Handelinge 11 vers 20. Uh, wat van Cyprus en Sirene afgekom het, wat in Antiochie gekom het, nou ook Grieks sprekend is. Die Here het die gelowiges gehelp sodat daar baie mense tot geloof gekom het. Die berigte hieroor het Jerusalem gemeente bereik, toe stuur hulle vir Barnabas Antiochie toe. Toe hy daar kom was hy bly om te sien ehm um, hoe God in sy genade onder hulle gewerk het en hy het hulle nog aangespoor om dit beter te doen. Barnabas was 'n goeie man, vol van die eh, Heilige Gees en met 'n vaste geloof. Barnabas, onthou jy die man wat 'n paar jaar vroeër of 'n paar maande, ons dink gaat nou 'n paar jaar verloop al intussen tussen Piet Paulus se bekering en sy ontmoeting met Barnabas in Jerusalem en hoe hy hom rondgevat het. Nou is Barnabas hierdie goeie ou, hierdie seun van ontferming besig om om te ontferm oor hierdie nuwe groot bloeiende gemeente in Antiochië. Nou doen jou self 'n guns asseblief. Ek het nou vergeet en ek het dit ook nie eintlik nie. Ek sal probeer een uitdruk, maar al my groot kaarte is weg. Maar ehm um, gaan kyk bietjie op die kaart. As jy Antiochië op die kaart kry, so bietjie noord, Antiochië in Sirië. Ons gaan nog later in hierdie sessie by Antiochië in Pisidie in Handelinge 14 draai maak dit was ook 'n gebied met die naam of 'n stad met die naam Antiochie. Maar ons is nou by Antiochie aan die Orontes rivier, gestig deur een van ehm um, ehm um, Alexander die Groot as 'n generaals en dit word alomweer beskou as die derde of die vierde grootste stad in die antieke wêreld in die tyd toe toe die gemeente daar tot stand gekom het. Bloeipunt, nuwe makro kerk, groot gemeente. Barnabas kom help en hy kom agter hulle dit hulp nodig dan gaan beroep hulle vir Paulus. Hy gaan half vir Paulus. Dis vir my altyd ek kon nou nie daaroor praat nie, maar die enigste voorbeeld van hoe 'n beroep werk in die Nuwe Testament. So 'n bietjie anderster as hoe kerke vandag beroep. In die Nuwe Testament begin jy by 'n persoon en jy groei 'n bediening rondom daai persoon. Vandag lyk vir my begin die kerk met 'n taak, dan soek hulle iemand wat die taak kan, dan kan die suksesvolle kandidaat die take kom doen. Ons lys 'n klompie take wat die gemeente het en dan kry ons iemand om dit vir ons te kom doen. Hy moet goed wees met huisbesoek en kinders en groot mense en wat wat wat of 'n dame en dan kry ons die regte persoon. Die Nuwe Testament begin by die regte persoon en vra die Here het vir ons gesê ons moet Paulus hê. Nou Paulus, dis net jy, daar's niemand anders nie die Here sê ons moet jou kry. Vertel jy vir ons watter talente die Here in jou belê en dan groei ons se bediening om jou. Mooi, né? Die kerk dit ja, kom ons los dit. Uh ek blaas teen die wind, ek praat oor hoe die beroepstelsel werk van die kerk. Goed. En toe het hulle hom na Antiochie toe gebring en hulle daar gewerk vir vir 'n hele jaar lank, uh, Handelinge 11:26 en die gelowiges is vir die eerste keer Christianoi genoem, volgelinge van Christus, Christene. Tot nou toe Paulus verwys na die vroeë kerk as hagioi, heiliges, die van die terme wat ons verloor het, broers adelphoi, ehm uh, geroepe heiliges, uh eh, kletoi, agapetoi, geliefdes, uh geroepe geliefdes, hy het klaam sulke terme, hagioi jy noem dit. Nou word hulle Christene genoem. En hier is 'n krisis, Handelinge 11:27. In daardie tyd het ehm, 'n um, profete van Jerusalem af na Antiochie toe gekom. Een van hulle met die naam Agabus, ons loop hom weer 'n entjie later na Handelinge raak, het uh, vertel dat daar 'n groot hongersnood die hele wêreld sou tref. Dit het dan ook gebeur in die tyd van keiser Claudius. Nou, um, die Romeine onthou jy het keisers, eersteen technisch nie rechtig nie, maar ons aanvaar maar vandag breedweg dat Julius Caesar keizer is. Maar ty, eh, eindelijk begin die keizerrijk by sy opvolger Augustus en hy regeer tot so um, ehm, 14 na Christus en dan word hy opgevolg dier keizer Tiberius um, in wie sy tyd Jesus gekruisig word. As Tiberius sterwe, Daar rondom die jaar 37 word hy opgevolg deur Gaius Caligula. Hy word vermoor, is 'n wreede aardige keiser. Hy word vermoor en in 41 na Christus is keiser Claudius word hy die keiser. Hy regeer tot nou moet ek onthou 54 na Christus. Ehm um, en dan word hy opgevolg deur daai ander malman Nero wat in 68 selfmoord pleeg nadat ons so 'n klompie keisers Galba, Otto, Vitellius Titus, Vespasianus uh, en sovoorts. Wat daar ons vat tot by die tweede eeuw, um, waar ons vir um, ehm, alle nieuwe keizers het Nerva en soan. Goed, in die tyd van keizer Claudius is hier die hongersnood. So het is in die jaar um, ehm, 41 verder. Ons het een paar buitenbybelse verwysings na hierdie groot hongersnood. Die joodse geskietskryver Flavius Josephus vertel vir ons dat die koningin van uh, ehm, Adiabene soveel uh, dat sy van haar goudvoorrade verkoop het en vir mense kos gestuur het Jerusalem toe in hierdie tyd van hierdie hongersnood. So dit is buite Bybels gedokumenteer in die tyd van die Romeinse goewerneur Cuspius Vadus ehm um, wat Pontius Pilatus later opgevolg of een van die goewerneurs net aan Pontius Pilatus was. En so ernstig was hongersnoode, weet ons, in die tyd van die Nieuwe Testament, dat um, mense baie snaakse goed gedoen het, wanneer hulle hongersnoot is. Ek bedoel, hulle, Josephus vertel vir ons, hulle, hulle belde opgekook en dit geëet, hulle blare geëet, hulle boomstompe geëet. Hier en daar hoor ons selfs van kannibalisme, soos daar in die tyd is het van Elisa, onthou jy, waar twee konings, vijf daar rond, ek nou vergeet, maar die groot hongersnoot in Samaria, elk geval Elia, Lisa, skus nou is my kop te mekaar. Hoe dit ook al sy. Die vroeë kerk. Ehm um, die gemeente aan Antiochie hoor ons broers en susters in Jerusalem gaan swaar kry. Hier is die eerste groot ramp. Ons leef nou in die tyd van corona. Daarom het ons nou hierdie video en audio kan ons nie by Linodrif by mekaar kom fisies nie. Die eerste groot pandemie wat die kerk tref En ons kan hierdie dateer rondom die jaar 44 tot 46 na Christus. Tref hierdie pandemie die wêreld. En wat doen die Christene? Sê hulle, "Wag, dis die einde. Dis klaar. Dit is ehm, 'n um, teken van die eindtyd. Die anti-kris en nou gaan die wederkoms kom." Dit sê baie mense vandag met corona. Tweedens sê baie mense, "Wow, nou praat die Here weer hard met ons. Hy wil ons, hy wil met ons praat en ons tot bekering oproep." Dit sê baie mense met corona. Derdens, wag, nou straf die Here ons. Ons wou nie geluister het nie, nou is God besig om ons te straf met 'n hongersnood. Dit sê baie mense oor corona. Dis die eindtyd. God praat met ons en dis straf. Nou, 1. Die eindtyd, Handelinge 2. Onthou jy, eh, nou kon ons kolletjies konnekteer. Wanneer begin die eindtyd volgens Handelinge? Wat het Petrus gesê op Pinksterdag? Watse boek het hy aangehaal toe hy begin preek? Joël. Hoe begin hy? in hierdie eindtyd. In hierdie laaste dae giet God sy gees uit. So wanneer begin die eindtyd vir vir Jerusalem? Met die koms van die Heilige Gees. So is ons al in die eindtyd? Ja. Mens mense wil die Nuwe Testament glo en nie elke boek en elke kenner op die eindtyd nie, net God se woord glo. God se woord. Die Nuwe Testament sê die eindtyd is die tyd van Christus en die tyd van die Gees. Hebreërs 1 vers 1 en 2. God praat in hierdie eindtyd met ons deur die Seun en deur die Heilige Gees. Dis eers die eerste Johannesbrief wat sê in hierdie laaste dae, nee hierdie laaste uur, né? Waar's dit? 1 Johannes 2 vers 28, nee, vers 18 daarom. Sê Johannes, dis die laaste uur omdat daar baie anti-kriste is. Nie net een nie. Mense praat van die anti-krist. Johannes sê daar is baie die anti-kriste. Dit's al lekker as mense die Bybel reg lees dan hoef jy jou nou nie te steur in elke ou bangmaak storie nie. So ons is in elk geval nie eintyd. Tweedens, wat doen die Christene as hulle 'n krisis het? Sê hulle, "Mmm, die Here praat hard met ons. Hy wil ons straf." Of sê hulle, "Hm, die Here wil vir ons iets sê." Nee, die vroeë kerk sou ek ek moes dit leer. En ek leer dit uit Handelinge en ek leer dit ook hier wanneer daar so pandemie is wat mense laat sterwe um, van pandemies gepraat. Um, ons weet in die jaar 165 en weer hier rondom um, ehm, 251 was daar weer pandemies wat onderskeidelik tussen 7 tot 50% van die Romeinse ryk laat sterf het. Uh, met daai een pandemie sterf daar 2000 tot 5000 mense 'n dag in Rome, vertel een van die filosowe. Ons dink dit was masels en of waterpokkies. Ehm um, dis massief groter as die koronavirus. So die vroeë kerk het al pandemies belewe. En wat doen die vroeë kerk? Sê hulle die Here straf ons? Sê hulle dis nou die einde, kom ons sit op 'n boomstomp en wag vir die wederkoms? O, of die Here wil hard met ons praat? Nee, hulle rol hulle mou op en hulle klim in en hulle help. En ek het met hierdie teologie groot geword as iets slegs gebeur. Nou praat die Here weer hard met ons. En op 'n dag toe ek dit nie meer kon uitstaan nie, toe ek die Nuwe Testament begin lees, toe sê ek vir iemand wat dit weer 'n keer vir my sê, sê ek, "Hoekom glo julle nie God se woord nie? Die kruis het hard genoeg gepraat. En as die kruis nie werk nie, sal niks mense oortuig nie." Vir my is dit een van die grootste vergete tekste van die hele Nuwe Testament. Ja, maar die vliegtye tel op, né? Was in Lukas 16. Die gelykenis van die ryk man en Lazarus. Daai ryk man sit daar in die doderyk. En dan vra hy vir ehm um, vir vir Abraham om die mense te gaan waarsku. Want die Here moet nou praat met mense. En dan sê Jesus, dan sê Abraham vir hom ehm um, Abraham sê in vers 29 eh uh, van Lukas 16. Hulle het die woorde van Moses en die profete, laat hulle daarna luister. Dan sê nee, maar as iemand uit die doderyk kom en met hulle praat, dan sal hulle hulle bekeer. Abraham sê as hulle nie na Moses en die profete luister nie, sal hulle nie oortuig word nie al staan iemand uit die dood op. So as God slegte dinge moet laat gebeur, korona moet laat gebeur, droogtes moet laat gebeur, hijacks moet laat gebeur om vir ons lesse te leer, misluk die kruis. So as mense vir my sê die Here praat nou al weer hard sê ek somteen nie die kruis hoor nie dat jy sulke snaakse teologie het. By die kruis het die kanonne gebulder, het God op 'n megafoon gepraat as jy nie die Bybel glo nie. Die Gees is ons leermeester. Het ons vergeet? Waar's dit Johannes 14 vers 26? Wie gaan ons in die volle waarheid lei? Ek sal vir julle 'n trooster stuur, 'n helper om julle in die volle waarheid te lei. Hy sal julle leer. So ons hoef net ons omstandighede. Ja, God gebruik korona, maar wat moet die kerk doen? In die tyd toe hulle gehoor het dat daar hongersnood is, vers 29 van Handelinge 11 het gelowiges elkeen aan sy vermoë bygedra tot 'n hulpfonds, 'n kollekte wat hulle vir wat hulle vir die medegelowiges in Judea gestuur het. Hulle het dit gedoen en die geld met Barnabas en Saulus na die ouderlinge gestuur. Sjoe. Plegs dat die kerk sit en veg en mekaar flou stoei. En ek het nie 'n probleem dat ons vra vra nie. Hoor my reg oor die eindtyd en oor alles. En ek het baie deesdae baie gesprekke met mense daaroor in hierdie einste tyd dat ek hierdie video's doen, net ek weer 'n klompie gesprekke met 'n klomp gemeentes digitaal aan die gang oor die eindtyd. En is reg. Maar vriende, as ons enigste gesprek oor die <laughs> eindtyd, skuis die vliegtye pla. Uh oor die eindtyd. Maar nou net is dat ehm um, ja, is dit nou dit of is dit nou dat? Wie wat doen die kerk van die Here? Hulle rol hulle moue op en help. Wie wat doen ons in 'n tyd van corona? Ons help. Ons maak ons hande vuil met ander mense se seer en swaar. Toe vat hulle vir hulle kos en ons ly saam met hulle wat ly. En ons treur Romeine 12 saam met die wat treur. En ons deel beker skoue water uit. Romeine 12 vers 9 tot in elk geval waar is dit 31 kan nou net. So gaan help. En dan dan ehm um, het ons die uh tragiese uh, Handelinge 12 moord, tweede moord in die vroeë kerk waarvan ons weet, die moord op die apostel Jakobus. Almal onthou Stefanus, niemand onthou ehm um, Jakobus se moord in Handelinge 12 nie. En ons ons is in die tyd van Herodes Agrippa hier rondom Paas het 41 tot 44 na Christus. Herodes Agrippa was 'n vriend gewees van daai keiser wat ek nou-nou na verwys het, Gaius Caligula en hy's 'n vriend van die nuwe keiser Claudius. Hulle was saam op skool in Rome. Uh ek dink in Rome, maar ek weet hulle was saam op skool. En nou doen Claudius, sy vriend, ehm um, Herodes Agrippa guns en hy gee sommer vir hom 'n land. Ewe skielik is daar weer 'n koning in uh, Palestina. Ja, ons ken nou nie sulke korrupte ouens nie. Ek meen ons daar's dan mos nou nie sulke korrupsie nie. Hier gee jy sommer vir 'n ou land vir korrupsie. En toe besluit Herodes Agrippa, hy begin doodmaak en hy maak toe vir Jakobus dood en almal al die Jode het lap vir hom hande. Toe besluit hy kom ek maak vir Petrus dood. Sit hulle Petrus in die tronk en hulle bewaak hom. Want die ouens het al gehoor daai apostels kom uit die tronk uit. Hulle het lopers al die tyd die engel wat hulle kom uithaal. En dan is dit so aangryp in Handelinge 12 vers 6. En ek wou dit ek wil nie alles in Handelinge deel nie, maar ek is net ek kan net nie by hierdie mooi teks verbygaan nie want hierdie teks het so 'n bietjie van 'n stukkie humor en dit het so 'n stukkie ehm um, want die Bybel het ook mos nou mooi humor in. Ons mis dit baie keer ironiese humor. Uh, Petrus Handelinge 12 vanaf vers 6 sit in die tronk die nag voor sy teregstelling vasgeboei tussen twee soldate en wagte voor die deur en die volgende oomblik is daar 'n engel wat in met 'n helder lig daar staan. En vir die eerste keer in die Bybel skrik niemand hulle boeglam as 'n engel verskyn nie. Trouwens Petrus slaap. Hy slaap so vas die aand voor sy teregstelling. Dit sê hy is so rustig soos kan kom. En die engel sê maak hom wakker en staan op. En die boeie val af en sy hande is los en Petrus trek sy boekleed aan en hy dink hy sien 'n gesig vers 9. Hy droom. Nee, ek ken al hierdie een, ek. Handelinge, daan, Handelinge 3:4 se daan, Handelinge 5 Daai dae van die vervolging ken ons al en hy stap so by al die wagte verby, een tronkteer, twee tronkteere, drie tronkteere gaan oop en toe hy buite in Jerusalem se straat staan, toe tref hy koue liggaam. Toe sê Petrus vir homself: "Hierdie is die waarheid." So half mooi nê, nee, so half ironies. Ag nee, dit is maar net 'n droom, kan nie regtig gebeur nie. Dan nou kom hy daar by die huis van Maria aan, Handelinge 12:12. 12 die ma van Johannes Markus, skrywer van die Markus Evangelie, waarskynlik die boortrek, ek weet nie, ons dink so. En hy klop daar aan die deur en 'n diensmeisie met die naam Rode, dis 'n bynaam. Dit beteken roos. Dis 'n uh, eh, mooi naam, sy word 'n uh, eh, diensmeisie genoem. Die Griekse woord kan uh, ook net jong dame beteken, maar ons dink is die dienswerker en sy is so bly vers 14 sy kry nie die deur oop nie en dan sê hardloop sy binne toe en sy sê Petrus staan by die deur en raai wat sê hulle jy is mal hm, ons bid nou vir hom ons is hier by mekaar om te bid uh, dit staan daar in vers 12 maar ons glo die gebed werk so maklik nie hoor jy die ironiese humor jy's mal dan hou hulle by wyse van spreuke 'n kerkraadsvergadering. Sy hou aan, sy sê dis Petrus. Hulle sê dit is nie dit is nie. Sy sê dit is dit is. Hulle sê dit is nie dit is nie. Dan sê hulle uiteindelik in die Grieks dit is sy engel. Want ou Jode het geglo hy mense te beskerm engel wat jou alter ego is wat net soos jy lyk. Intussen klop Petrus sy vingers af. Hy sê dis ek. Hulle sê dis 'n engel. Sy sê dis Petrus. Uiteindelik gaan kyk hulle en hulle sien dis hy en hulle is baie verbaas. Mooi môre nee. net ironiese humor, dit sê jy en ek is maar dieselfde. <laughs> ons bid vir wonderwerke en as die wonderwerk kom, want dan koms dit 'n droom, dit gebeur net elders, soos Petrus nou gedink het. En soos die gemeente wat nou bid vir Petrus. Nee, Here, U kan hom nou nie so ingryp nie. In elk geval, dan sal hy baie bly. En dan sê Petrus gaan vertel dit vir Jakobus. Dis nou nie Jakobus wat vermoor is nie. Gaan vertel dit vir Jakobus die broer van die Here, die tweede Jakobus. Die broer van die Here, skrywer van die Jakobusbrief. En dan is Petrus weg. Herodes sterf en dan sluit ons aan by uh die eerste sendingreis. Maar dit gaan ek los vir uh ons volgende gesprek. Dis nou daai oomblik waarvoor jy gewag het vir 'n lekker koppie tee en nog beter 'n goeie koffie. Kom ons breek so oomblik en dan is ons op die eerste sendingreis daar vanuit die gemeente en uh, Antiochia.